Kay Clark, that's it. Mom, si Baki naman magdidibu din 21. It's him. Let wanna hold. smell. Yeah, after. after <laughs> Not yet. Af- Ate Pai Pai will let you. And you guys, home time, home time. Dito tayo sa bahay kasama ang gang. Siyempre. Ate Clark. Ate Sinel. Baki. Ate Bye Bye. Sa Ate Papa, nasa work. Nagluluto si Mami ng Sinigang! sinigang na may patatas. Yeah, it's soup. Taiwan peanuts! Spinach ang nilalagay niya. Oh, we will, we will, ah! ano, ah! we will surprise Ate Pai ah! Pai for her uh, 18th birthday. Sabi ka dyan, upo ako dito. Why are you saying that? She's literally right there. Well, for us, it's just surprise. ano, ano, ano channel this is like look at? It is? Jeez, what's up with you, Tinil? Masyado ko naman na Tinil. Okay, where's Mami? Matagal naman ni Mami. Body? Mommy. Mommy's downstairs. Go. I have Tawagin mo si Mommy. Mommy, there, there, there. Close the door. Okay. Have a screen. Guys, ha? Ah uh, ah, magdidibo yung ano ko ng itong next month. Tagal naman ni mami. Hindi ko yung tagay ko pala. Parang tayong tinatagay dito. So yung baso ko dyan, Nap? What? Here's, pa. Okay, okay. Meron tayong Jack Daniel at meron tayong Bacardi. Mamimili lang tayo kung anong gusto natin. Ito, tikman natin tong Bacardi. Gin Bacardi. Nak, buksan mo nga. O, te, konti. Ano mo lang ako konti. ha? parang sobrang Sana? tapang nito pa? Hindi naman. Sabihin mo pag stop na. O, oh, tara ano na, tara na. Kuha ano na mo ko yelo. Tara na, Han. Ah, pa. Dito, dito, dito. Tuloy nyo rito. Yun, dami kong kinuha sa kanya kaya yan. Dalhin dito. Mm. Bakit ganyan ko ate pinigit ang church? Shot-shot tayo. Ang ni Apong nyo lakay. Tara, tara, dito, dito tayo. Han, asan na? Let's go! Shot para sa inyo guys. Bayang mo yell hindi, dandan lang. mabasa mabasag kung Pwede mo naman pisi ang pag gano'n, no? Ikarap mong gano'n. Pis, pisatin mong dalawang kamay. Mahirap kaya kanina. Hmm. Ganyan. Mm. Mm, magaling din. Nagmamagaling kasi. Oo, oh, yun, ganyan. Dahil enough only, isang squeeze lang, okay na yan. Ako na. Yan. Han, ano na? Asan na yung, ano? Ah, inipon-ipon natin para kay Ate Paypay para sa kanyang birthday. Bilis, bilis! Ah. Kasi nagpapampay. Mm, diyan ka, ako ka dyan. Sige, ako magandang yun. Oo. Yan. Basahin mo Ah, ito, ito, ito. Meron kaming ano. Meron kaming para kay Ate Paypay. Oh, Han. Oh. Hawakan mo ito. Oh, yan. Hoy! Ito na itong para sa yung birthday, anak. Ngayong 18 years old mo, eh, pinag-ipunan namin ni mami. Eh, dati si ate mo naman, eh, nag-birthday naman nung nakaraan at nakaipon din kami. Eh, ngayon naman, meron kami naipon since um, tumas na yata bilihin. Kaya, medyo mas malaki ngayon ang naipon. Oh! Kapal! Ang oh dami. Ang daming pera. Oh. How dare How dare you? Ang daming, ang daming pera ni... Ah, sige, basahin mo yan. Ano sabi Happy 18th birthday, Ate Princess. Hmm. You'll be always grown up and uh, it wasn't long ago that you were just the sweetest child that anyone here Ganyan na, give it to me ah. Give it to me. As the years go by, your birthday only adds to the world mm-hmm. and thoughtful ways that you have always had. Happy birthday with love from mommy and papa! Okay. Ah, na tibake, tibapa. Tiba. Okay, magkakabilangan na tayo mga kaibigan ng pera. Oh. I'm sorry for Kapal nga, yo. Kapal. Mommy, Ewan ko kung magkano to. Math, I didn't sign up for this. This. Ewan ko magkano to. Okay, bilangin na natin. Bilangin na natin ang pera na to. I-convert natin to sa peso mamaya. Ayan, ang kapal I know, na. right? Okay, so, magkakabilangan. 100 lemon. One, two, okay. Two. Two, samay ito ko 100. Wala na ito. Ito, 50 na. Okay, mamaya na ito ko 20. Yung ko 20 na yan. Ko 20 yan ha. Queen Elizabeth. Yeah, Queen Elizabeth. Ko 20 yan. Tabi natin yung 20. Tapos yung tagpa 5 at saka tagpa 10. Tabi lang natin dyan. Ito, magkano na yan? 200. 200. 200. Okay. 3, Four. Four. Dalawa yung top. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Nine. Ten. Ten. Tabi mo lang dito yung 1,000. Yan lang muna. Jimmy. 1,000 yan. 1,000. Doon na touch. Doon na touch. Doon na touch. Doon na touch. Okay. One. Two. 3 4 5 6 7 8 9 10 That's two thousand. Wow. Thousand yan. No, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Is it in the million? No, no, no, no. Wait, wait, wait, wait. Eh, tatanay lang ako si Widyo Mata. Namamaos ang aking ano. Pumasa nga pag bibilang ng pera guys. Kailangan ko sumiyat. Oh. Mm. Mm. Ah. Wala na yun. 2,000. 2,000. Ah, okay. One. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nine. Nine. Ten. Ten. Three thousand, guys! na yan. What? Woo! Three thousand. Okay. Ate Pepe, wala tong money. Ah. Ah, what? Ay, may nakakamaos guys. Nakakamaos. 3,000 na yun. Okay, game. One. Two. 3. Okay. Three. One, two, three, four, five. Four. One, two, three, four, five. Five hundred. One, two, three, four, five. Six. Six hundred. One, two, three, four, five. Seven hundred. One, two, three, four, five. Eight hundred. Kikupitan mo pa kami. <laughs> Wak, One, two, No, that's for her. three, four, five. 900. Ito, babainti tayo ngayon. Nagbabainti na. 900. One, two, three, four, five. Ah, one thousand. Okay. 1, 2, 3, 4. You already have a gaming console. Four na. 4,000. Nasunog na yata. Patayin mo oh muna. So I'm Buhayin so mo yung proud ano. Nasunog na and- yung ano ni mami doon. Oh. Yes! Oh, Repan! Ano make a music video! Yeah, it is video. No, make ganyan a lang, music lang. video! Ah! Magkano yan? 4,000? 4,000. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 200. One, just put it back there. 1, 2, 3, four, five. 300. 300. One, two, three, four, five. 400. One, two, three, four, five. 500. Uh, ah, one, two, three, four, five. 600. One, two, three, four, five. 700. One, two, three, four, five. 800. 800. 1, 2, 3, 4. Uh, 5. 900. 900. Okay. 1. 900. What about those? Uh, yeah, we will still count Just this. More 1, 10, 10 20, 30, 40, 40 50, 50 60, 60 <laughs> 70, 80, 90, Ilan lahat? Kulang ng... Ilan lahat? Bali? 5,100. Hindi, ah, 5,000 lang. Bakit? Ano sumobra ba? Hindi, 5,000. Ah, Akala ko, sumobra, kung sumobra, bigyan mo sa aming sandaan. <laughs> Guys, ayan, birthday, pa-birthday kay Ate Papay ngayon, Dibonia 18. Maghahanda siya. Thank Don't you. worry. Oh, say, say. Thank you, mommy at Papa, Okay. sa pag-ipon pang para pang debo ko. Bye, guys, Yamani. oh. Yamani. Guys, tignan niyo pa, pakita mo. Oh. Wurso, wurso. Don't worry. Oh. Ah. Tingnan mo pa, pakita mo sa akin. Mm. Di mo, guys, guys, ang kapal, oh. Ang kapal ng ano, ang kapal ng... <laughs> ang kapal. Ang kapal. Ako nagato pera. So, nagato araw-araw sa Five. Magkano yan sa ano? Magkano yan sa ano? Magkano yan sa peso? Ganyan mga pay. Ah, Mami. Magkano yan sa peso? Kapal oh. 5,000 times 100, ano, magkano? 5,000 times 4, uh, 40. 5,000 times 40. Kunin mo yung 42 cellphone. kaya. 42 ba palitan? Oo. Oo. Han magkano palitan? 40. 40 ba? 5,000 Canadian dollar times uh, 40. 100,000. Magkano? Okay, patingin nga. 100,000. 200,000 sa iginugal mo? 200,000 sa pesos yung kanyang ano You like pang the uh, smell? ah, pang ah, Do pang uh, I pang dibo kapal ah. smell it? i-deposito na. Tara na sa bangko, i-deposito ko pang sa ganun ni eh, ano, baka mamaya ma, ma Papasukin tayo rito. Say, hayaan mo, ipahawak mo sa kanya rin kay Sinel. Pag Huwag kang nagdibura, mas malaman. Oo, mas huwag kang madami mag-alala, Sinel. Pag-iipon kami, matagal pa yung diba mo. Mga 8, eh, ah, ano, how old are you? Ten. 10, there's 8 more years to pag iipon Kaya, don't worry, baka mag-triple pa yan pagka manalo si mami mo ng loto. <laughs> Even Clark too. Pahawak mo rin kay Clark. 10 years pa kay Clark. Pahawak mo na rin kay Clark. Si naman. Machine Ay, ay, ay, ay. Pahawak mo na rin kay Clark. That's it. Mom, si Baki naman magdidibo din 21. It's him. Oh, let go. Yeah, after... after <laughs> oh, Not yet. After, Ate Pai Pai will let you hold it and Baki too. Wait, I wanna do something. So, anong plano mo ba sa dibo mo, Nak? Ano, may Ganon din sa ano ni ate. Ganon din Oh, sa... maghahanda ka. Sa ano to? Oh, sa may party. May oh. sa community center din. Tapos puro mga Pilipino din. Tapos co-worker ko. Ang mga trabaho ka, mga friends, oh. classmates. Mommy! Oh. Kaya guys, free kayong pumunta doon. Can we try? All you have to do is subscribe, hit the bell button, and leave a like. Kapal, kapal, man. Kapal. Wala, nakakatawa mag- Guys, ah, kapal. Ini guys. Ang kapal na pera. Oh Itong ibibigay ko sa ano kay ating Ate Paypay. No? Wait, lang din ako nakahawak na ganitong klase kapal na pera. Ano ba 'to? <laughs> oh. Ay, ay, eh. ay. Clark! Oh, hold it, uh, Clark. Ano? Don't worry oh, when your birthday, it's gonna be more oh, than that. Paano kay hmm. Baki? I'm, I'm gonna do something. Okay. I'm gonna do oh, something. sige, pagbigyan mo na nga lang si Clark. Wow! Hmm. That's enough. Ang kapal, oh. Ang kapal na tagtat na. Ah, tag, ano, Canadian money. Tapos, sa peso ito, 200,000 na. Kasi nagkano. Kasi 5,000 Canadian dollar to, guys. Mr. Beast have more like this. Ito, bibigyan namin sa itong pera na to. Napakabait ko. Kung hindi mo maubos ito, gamitin mo sa pag-aaral mo. Ganyan lang naman tayo magulang. Yes, bebe! money. Yeah. More money because we save money. Yes, If we don't have money, it means we uh, spend all the money. the okay. money. Nako. Spend all the Ah, ano money. ano muna kay mami mo yan pagka ano, muna kayo sa bangko. sa Oh. bangko. Mm-hmm. Okay, imbitahin ah. muna sila lahat. Guys, Punta kayo sa birthday niya. Kailan ba? Sa 8, uh, ah, April 14. Mm, sino yung ano? Friday. Sino yung uh, imbitahin mo? Sabihin mo na rito sa video. Yeah, marami yan sila. May isa-isa ko pa. May, may invitation na kayo, guys. Oh, may invitation na. Binuksan mo to? Hindi. Hindi ko bininvitation to. Bye-bye. Oh, bye-bye. Oh, sige, bye-bye na. Bye, guys! Bye-bye. Alright. Guys, Thank you, bye-bye na guys ha. Ah. Mm. Bye-bye! Ito guys, uh, dear... Nag-save lang talaga kami para sa anak namin na magdidibo katulad nung nakaraan naman na ano na taon kasi yung uh, panganay nag nag ano kami nag uh, nag-ipon din kami para sa kanyang birthday. Ano? Yan. Diyan ko mo nakikita niyo na naman baka yung mga iba sitting na naman dito na baka nag, nagyayabang hindi kasi it's a part of a family kasi kung may family ka may anak kang babae kung gusto mo siyang bigyan ng dibo edibo eh, mo. Oh. Yung mga iba nga eh, mas mahal pa nga yung mga paghahanda kasi yung mga iba, eh, hino-hotel pa talaga yan. Gumagastos na mababa kasi re- mahal kasi ang ano dito, accommodation kung yung sosyal o special na dibo ang pupuntahan natin ay nasa 15,000 Canadian yan. Iyan, hanggang dyan lang ang kaya nating ibigay sa kanya. Nasa kanya nang mag-budget niyan. So at least kahit paano mayroon tayong mayabot sa ating anak. Uh, yeah, they're, they're just uh, just like the same because at Papa it's uh, only the, she only has three thousand dollars before, but Ate Papa, Papa, Papa has five thousand right now. All right, all right guys, ganyan talaga ang being parent, no? Ah, uh, kaya naman kayo. Ah, uh, yan, kung kaya natin, ibigay natin. Kung hindi, maintindihan naman ng mga anak natin. So, sa muli mga kaibigan, Oh. Peace up, guys. Bye! Bye-bye! Punta na lang kayo sa ano ha? Punta na lang kayo sa birthday ni ni Bye Bye. Yung mga nabigyan ng mga invitation. Hindi po, Mami. Ah. Bye! Wait a minute! Dito, dito! Lakay Pinoy Tracker